kosmo.ru. Алену Водонаеву подозревают в связи с Курбаном Амаровым. На протяжении года, прошедшего со дня свадьбы Ксении Бородиной и Курбана Амарова, их отношения казались идеальными. Тем не менее, после слухов о расставании телеведущий все же решилась рассказать об истинных причинах произошедшего – изменах мужа. Однако обсуждения не утихают, и масло в огонь подлила еще одна предположительная участница списка любовниц ее супруга – Алена Водонаева. Сплетники подозревают, что бизнесмена Курбана Амарова связывала интрижка с 36-летней экс-участницей шоу «Дом-2». Автор аккаунта в Инстаграм, доктор Даффи, опубликовал переписку – в которой инсайдер сообщает, что Амаров изменил Бородиной Соленой Водонаевой на тусовке их общих друзей, о чем телеведущая, разумеется, незамедлительно узнала и выставила его за дверь, сообщает доктор Даффи. В общем, у нас э, как-то разговор зашел, почему Курбан изменял Ксюшу. Она же беременна была от него. Он мне сказал так. Если тебе дома мозги, то хочется кого-нибудь на стороне. Залетел он от него, и Курбан был не в восторге от этого. Но Ксюша настояла, чтобы он принял ребенка и женился. Типа и другие залетали, но с таким все решалось. Когда Курбан привел Ксюшу в свою тусовку, с ней ее прачки стали таскаться. Карина хотела мужика, но она всех бесила. Ну не сексуальная она, и с прицепом еще. Короче, ее Ксюша пыталась кому-нибудь пристроить, но я, увы. Про жучку сказал, что все и так, и все про нее знают. Курбаны пацаны употребляли иногда. На этом мы сошлись с Водонаевой. Один раз на общей тусовке Курбан Водонаеву. Когда Бородина узнала, она в бешенстве была. Курбана выгнала. На Мальдивы она его звала, хотела отношения вернуть. Курбан никого не кидал с магазином. Магазин вложился сам, Ксюша была лицом. Запросы у нее, конечно, были высокие. Все свои тусовки и поездки Курбан сам и оплачивал. Самуи, Турция, все это было за рекламу, свадьбы тоже. Когда Курбан ушел, Ксюша названивала всем друзьям его, угрожала, орала, искала его баба, сообщает доктор Даффи. После произошедшего Ксения Борзина твердо намерен развестись. Телеведущая наняла адвоката Александра Добровинского, специализирующегося на разводы звезд. Ситуация сложнее то, что помимо общей дочери, семимесячной Тейли, супругов связывает совместный бизнес, и поэтому разделом имущества будет заниматься суд. Текст читал Руслан Хакимов. Специально для сайта космо.ру. Рыдает мать, и словно тень стоит отец. Для них он был, для них он был, еще им нет, а сколько их. Не сделав в жизни первый шаг, домой пришли В солдатских цинковых гробах Он до расцвета всего лишь час упал на снег, И грудью родину закрыл, упал на снег, нет ни войны, а в мирный час, И для него весны рассвет навек погас.